ဘဝအခြေအနေဤအစမပြေမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတွေဟာ အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကြုံ တွေ့ကြရတယ်။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတာပဲမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတာပဲ ကောင်းတာလှုပ်ရတဲ့နဲ့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးကောင်းကောင်းတာတွေရနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအဆင်မပြေမှုတွေဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်လို့အရာရာဟာကံနဲ့တင်သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝဝင်ချင်းအခြေအနေရရနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောကောင်းလေကံမကောင်းလေကံလို့ကံတရားကို ရွတ်စွနေခြင်းဟာနေရာတိုင်းမှာတော့မမှန်ဘူးပေါ့မမှန်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကံတရားကိုရွတ်စွနေခြင်းကြောင့်ကံတရားပေါ်မှာကောင်းတာလုပ်ရတဲ့နဲ့ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်ကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုလျော့ပါသွားတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလျော့ပါသွား ံဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာကိုကံကဖန်တီးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်အရာဘဝတစ်ခုရလာတာဟာအခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ကံတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကံနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကိရိတာတွေက ဘဝတစ်ခုကိုဥဆောင်ဖန်တီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိလေသာတွေရဲ့ဥဆောင်မှုဘဝတစ်ခုရလာဖို့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါတို့ကောင်းမကောင်းဆိုတာတွေဟာအခြေအနေရ လူတွေဟာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကောင်းတာတွေလည်းစုမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာတွေဆိုတာလည်းပဲစုမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင် ကံကြီးတက်တက်ဆိုရင်ကတ္တရားကကောင်းတာရင်းလုံးလို့ရှိရင် ကောင်းတဲ့ကံအလှဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။မကောင်းတဲ့ကံရဲ့အလှဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ကံကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။ဘဝမှာဘယ်ကံကအလှဲ့ကြုံမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကဏ္ဍမျိုးစုံရေးထားတဲ့ဘောလုံးကလေးတွေကိုဆက်ဝိုင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှဲ့တဲ့အခါမှာ ထီဖွင့်တဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့ဘောလုံးတွေကဏ္ဍမျိုးစုံရေးထားပြီးတော့လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အလုံးထွက်လာမယ်ဘယ်ကဏ္ဍထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြောနိုင်လို့မရဘူးပေါ့အခွင့်သာတဲ့အလုံးကထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အလုံးမှာပါတဲ့ကဏ္ဍကိုကောက်ချိတ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်လုံးထပ်လဲနောက်တစ်လုံးထပ်လဲပြီးအဲ့ဒီကနန်းနေနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါထိပေါက်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာကနန်းမျိုးစုံရှိတယ်လို့ပဲကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတေကနိခါရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံကအလဲကျသလားမကောင်းတဲ့ကံကအလဲကျမှာလားလို့ဆိုတာကျွတ်တင်သတ်မှတ်ဖို့ရအမှန်တမ်းခဲတယ် မသေးကြတဲ့လောကကြီးဘဝအခြေအနေဟာသေးချခြင်းရေရာခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့မသေးကြရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအစင်မပြေမှုတွေကလည်းဖြစ်တတ်တယ်အစင်မပြေမှုတွေနဲ့လည်းကြုံတတ်တယ်ဘဝရဲ့အနေအထားကိုအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်ပြီကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကံတရားကတော့သူကဘဝတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ဖို့ရအစဉ်သင်ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုအစဉ်သင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာကတော့ဘသူကလမ်းကြောင်းပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာကံတရားကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ တေကနိမှာမြင်ရတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်အမှန်မသိအောင်အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အမှန်ကိုမမြင်ရလို့အကောင်းထင်မိသွားပြီး တွေ့တာတာကဒနာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မသိလိုက်ဘူးတဏှာကြောင့် တွေ့မိတွေ့ရတွေ့လိုက်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်ဥပမာမယ်ငရဲကြမဲ့လူတယောက်ကိုဒီကနေ့အချိန်မှာမိတော့ကြီးတွေကိုမြင်နေတယ်မိတော့ကြီးတွေကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေတောင်ကြီးကိုနေအောင်ဟတ်နေတယ်လို့ထင် ရွှေတောင်ကြီးတော့တွေ့ပြီလို့စိတ်ထဲမှာအောင်မိတယ်တကယ်ကတော့မိထောက်ကြီးကိုမြင်တာရွှေတောင်ကြီးတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝအရာရွှေဆိုတော့လိုချင်တာပေါ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေတွန်းချလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတောင်ဆိုတဲ့သူထင်တဲ့စီရောက်သွားတော့တကယ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့ကြီးဖြစ်နေ မိတော့ကြီးဖြစ်ပြီမိလောင်ခံရပြီပေါ့အဲ့ကြတော့နောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးမိတော့ကြီးဖြစ်ပြီရွှေတောင်လို့ထင်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်လေးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန်းပို့လိုက်တာအဲ့တော့ငရဲမိတဲ့ငရဲမိငရဲတဲ့ကြပြီးငရဲမိလောင်ချမ်းမှုကိုခံနေရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားကိုဖုံးလွှမ်းနေဆိုတာ မီးထောက်နဲ့ရွှေရောင်ကစင်စင်တူတာကိုတူတော့သူကမီးထောက်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုရွှေရောင်နဲ့အလဲလဲလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ကဖြစ်သွားဘဝတစ်ခုကိုပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပို့တာအဝိဇ္ဇာရဲ့လှည့်စားမှုတဏှာရဲ့တွေ့တာမှုတွေ အပေါ်မှာကံတရားကတွန်းပို့လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းမှာဒီအဘိဓမ္မသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတစ်ခုကုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာအဝိဇ္ဇာပြိခိတ်တေနတဏှာနုတယမူလကေနသင်္ခအဝိဇ္ဇာ ပရိခိတေဟိဝိတယအဝိဇ္ဇာနုတယပရိခိတေဟိတဏှာနုတယမူလကေဟိသင်္ခါရေဟိစနိယမနာဆိုဘဝကုပုံတွေကိုပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲတခြားကျမ်းတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာက အမှန်မမြင်အောင်ဖုံးပေးတယ်တဏှာကအမှန်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းထင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေပြီးတွန်းပို့လိုက်တာပြောင်းသွားရော ဘဝတစ်ခုတည်းလို့ဆိုလိုတယ်။ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကြတော့လည်းပဲဒီကောင်းတာတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဒီဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူး။အကောင်းထင်တာကိုကလည်းပဲဆိုးလို့ပဲပြောမှာဒါကတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်အဲနတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နတ်နန်းဘုံမိမ့်မှကြီးတွေမျက်စိတွေမှာသိအမှုမှုအချိန်မှာတွေ့မြင်လာတယ် အဲ့ဒီတွေ့မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတဏှာကြောင့်စိတ်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်ညွတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန်းပို့လိုက်တော့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးတဲ့ရောက်သွားတယ်ဒါကတော့အကောင်းလို့ပြောကုသိုလ်ကံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟာဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်သို့တော့အကောင်းလို့ပို့လိုက်ပေမဲ့လို့မင်းနောက်ထပ်အဲ့ဒီကောင်းမေဆိုတဲ့ဘုံရောက်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုမစွန့်နိုင် မခွာရက်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခါသေအောင်တော့လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပို့လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်သေရအောင်မှတော့သေချတယ်နတ်တွေကြတော့ကောင်းတာတွေနဲ့ရွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့မခွဲခြင်းမခွာခြင်းနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတယ်ပြီးရဟိဝိပယောကောဒုက္ခကိုအလူးလဲခံစားရတယ်နတ်ပြည်ကြတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတာ လွန်ချီးမားတာလွန်ချီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားနေရတာခံစားလို့မှအာမရခင် ခွဲခြားလိုက်တာအဲ့ဒါပိယဟိဝိပြောဘောတို့ခေါ်ဖြစ်တယ်နော်ခုနကမကောင်းတဲ့စီပို့တဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိအောင်တော့အပိယဟိတံပြောဘောတို့ခေါ်မကြိုက်တာတွေနဲ့တွန့်ပို့ခံရဒီသဘောတွေဟာကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ဘဝတစ်ခုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒါလိုသဘောပေါက်အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်တိုင်းဒီအာယုန်နေဒီထင်ဟမှုတွေစိတ်ညွတ်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းနဲ့သွားသက်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့ဓာတွေနဲ့စိတ်ညွတ်ရာ ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့ ပုရုဇဉ်ဆိုတာအင်တန်မှမသေးချမရေရဘူးလို့ပြောတယ်ပုရုဇဉ်ဘဝဆိုတာမသေးချမရေရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်မို့ဝိနိပါဒဓမ္မောတဲ့စာပေကျမ်းကမှသုံးတဲ့စကားလုံးဝိနိပါဒဆိုတာဝိနိပါဒဝိဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့ နိဗ္ဗာန်တာဖြစ်ခြင်းအားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအခြေအနေဆိုးတစ်ခုဖော်ထုတ်တာဝိနိပါဒသောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့အဝိနိပါဒဓမ္မောအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ခြေနေစိုးစိုးတစ်ခုရှောင်လွဲသွားနိုင်ပြီဝိနိပါဒဓမ္မဘေးကြီးမရှိတော့ဘူးလေဒီဆရာတော်ကြီးတို့ရေးတဲ့ဒီပဏိထဲမှာပုထုဇဉ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာ ဝိနိပါဒဘေးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားဥပမာမယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မန္လိကမိဖုရားဆိုတာအဲ့ဒါလိမ္မာရေးချရှိတယ်သူကပန်းဝရင်မှာလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ပမင်းစိုက်ပြိုးတဲ့ပမင်းစိုက်ပြိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့ မိမိသားစုကမွေးလာတဲ့မျိုးသမီးတူပဲရှုပ်စင်းကလည်းခက်ချမ်းချမ်းနော်သို့တော့သူ့မှာဘာတော်ရုံးဆိုတွက်လက်ချက်ချအကင်းပါတဲ့တွက်လက်ချက်ချရုပ်ကတော့မလှဘူးလို့ဆိုပါတော့ရုပ်မလှဘူးလောက်ကင်စားတော့ရတာလည်းပဲပန်းဝရင်မှာပတ်မင်းဆိုင်ပြိုးပြီးတော့ပတ်မွင့်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ် သူ့ရဲ့အရေးချင်းကတော့သွက်လက်ချက်ချကောသရမင်းကြီးကအဇာတသမင်းနဲ့စစ်ဖြစ်လို့စစ်တိုက်ရာကနေဖျို့ဖျဲနဲ့မြင်းစီပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာစစ်တပ်နဲ့ကွဲပြီးသူတယောက်တည်းထွက်ပြေးလာတာလွတ်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာမထင်မှပဲသူတို့ပန်းပန်းဥယျာဉ်နဲ့ရောက်လာသူတို့ပန်းဆိုင်ဖြိုးတဲ့ဥယျာဉ်ခြံနဲ့ရောက်လာ မဏိကံဘုရားကဘယင်မှန်းသိလိုက်တယ်သို့တော့သူဟာဘယင်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့သူဝတရားရလုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးမြင်းကိုရှေ့ကနေဖမ်းဆွဲပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုအကူကြီးတွေပေးတယ်တောင်ရည်တွေကန်းတယ်နေရာထိုင်ခင်းတွေပေးတယ်အမောပြေဖို့ရလေလုပ်ပေးဝေယဝိဆာလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီသွက်လက်ချက်ချတဲ့ဝတရားခြေပြုံနဲ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်။ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုလှုပ်တာကိုဘုရင်ကြီးကသဘောကျပြီးနန်းတော်ခေါ်သွားတာ။မန္တိကာဟာဆင်းရဲသူမှသာ သမီးပဲ။ဘုရင်ကြီးနဲ့လည်းလွန်ရည်နှိတယ်တိခဏနဲ့ဘုရင်ကြီးအမားတွေကိုလည်းရှောက်ရဲတယ်သူကပြောရဲတယ်။ ရောက်ကြရဲ့အိမ်မဲ16မျိုးမက်တုံးကကောသရမင်းကြီးဟာပုံနာတွေရေရရာခြေဖို့ပြောတဲ့နီလန်းနေနဲ့တကယ်လုံးတော့မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီဆိုကြောက်တော့ပေါ့ကြောက်တော့ရေရရာခြေမယ်တရဝါတွေကိုတတ်ပြီးရစ်ပူစောပြီးရေရရာခြေဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီခက်ကအယူသီးမှုတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမန္လိကာကကဲတင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ် မြတ်စွာဘုရားကိုမေးပါဘုရားနဲ့တလောက်ယဉ်နှိမ့်နေတာဘာဖြစ်လို့ပုံနာတွေမေးတယ်လဲဘုရင်ကြီးကိုမရရဘုရားစီပို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအိမက်တွေဟာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်အနေနဲ့မက်ပေမယ်လို့တင်မင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးနောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုကျွတ်တင်မဲ့ချင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြလိုက်တော့ သူရရခြေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်တရဝရီများစွာတတ်ပြီးရရခြေမဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်လိုက် sacrifice လို့ခေါ်တယ်တတ်တတ်ရစ်စွာခဏိထိကြမ်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါတားကောင်နေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးနေပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးဟာ ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အလှကြီးပေးတဲ့အခါမှာဖင်းကြီးအနိုင်ရအောင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးတာမဏိကမေဘုရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသရိတအလှကြီးကိုပြည်သူတွေတုံ့ပြန်ပြီးတော့မရှင်နိုင်လောက်အောင်ဘယင်မှာရှိတဲ့စင်နေမြင်းနေစင်နေနဲ့ဘယင်တွေသာသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့ အလှပွဲကြီးကိုကျင်းပလိုက်တာပြည်သူတွေရှုံးပေးသွားတယ်ဒါလည်းစီစဉ်တာဘယ်သူတော့ဆိုရင်မလိကမေးပြအဲ့လိုလိမ္မာပတ်နဲ့တဲ့မေးပြကြီးဟာအမားတစ်ခုသူကျွလင့်မှုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုလှည့်စားခဲ့တယ်အဲ့ဒါအတွက်သူကယူကျုံမရစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးမသားရမှုလို့ဆိုတဲ့သူကသူအရှက်ရတဲ့အလုပ်ကိစ္စကြီးတစ်ခုသူလုံးမိတာကြောင့်မို့လို့နောင်တကြီးစွာရပြီးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးကဒီမရှင်လန်းမနဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာ အဝိဇ္ဇငရဲကြသွားသေးတယ်သို့တော့သူလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဟာပရိသေကျိုးပေးဖို့အခွင့်သားသွားပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါကတိတ်ပြီးတော့မချီဘူးကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတဲ့အရှိန်ဝါတွေကအများကြီးဒါကြောင့်မို့ကုသကံတွေကနောက်ကျသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူဝိဇ္ဇငရဲကျသွားတယ်သို့တော့ လူအသက်လူအကြီးအတွက်နဲ့တွက်လိုက်တပတ်ဖယ်ကြာတယ်တပတ်လေးပြည့်ရောကံဆိုတာအရှိန်ကုန်သွားရင်သူ့လုပ်ငန်းပြီးသွားတာပဲလေသူအရှိန်ကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကုသကံတွေကအခွင့်ရလာပြီအခွင့်ရလာပြီးဆွတ်တင်သွားတယ်တောင်းရိန္ဒနာပြည့်ရောက်သွားတယ်သူဆိုတယ်နော် အဲ့တော့ဘဝတစ်ခု အခုလို့စုံကြီးဆန်ကြီးဖြစ်နေတာအဆင်ပြေတာရှိသလိုအဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ဘဝမှာဘယ်သူမှသာဝရအဆင်ပြေနေတာလို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်မှအဆင်မပြေတဲ့အခါရှိဆွမ်းမစားရတဲ့အခါရှိတယ်မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနဲ့မြတ်တာနေရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်လူတို့ရဲ့ကြီးညိုလေးစားမှု ကြိုဆုံမှုကိုခံရတဲ့အခါရှိသလိုကြုံတဲ့လူတွေရဲ့ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုချင်းချောက်ခံရမှုဆိုတာတွေလည်းပဲကြုံရတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရအဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေဟာဘဝကပေးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ဒုက္ခတွေဒါဖြစ်လို့ဘာနဲ့ဖြတ်ကျော်တော့ဆိုတိခဏချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲဖြတ်ကျော် တခါတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာစရာကောင်းတာအဟန္နာဂောဝသင်္ကမေစပတောပဋိတံတရာအတိဝါကျံတိတိခိတ်တံဒုတိလောဟိဘောဇနောဆိုတဲ့စကားငါဟာစစ်ပွဲဝင်တဲ့စစ်မျက်နှာရှေ့တန်းမှာဒီရှေ့တန်းကထွက်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလို့ပဲ စစ်ပွဲမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ထွက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလိုပဲစပါတော်ပဋိတံတရာဟောဒီကနေပြစ်လိုက်တဲ့မြားတံတွေလန်နေမြားတွေအဝေးကပြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာဆင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလာကြတာတွေအများကြီးပဲနော်ဆင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလာဆိုင်တယ် အဟန္နာကောဝသင်္ကမေစပတောပဋိတံတရံအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့စုဝင်လာတဲ့လေးတံများတာအဲ့ဓာတွေကိုသိခံတယ်အောင်ဤသိခံပြီးလောရမဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်နောက်မဆုတ်ဘူးအတိဝါကြံတိတိတ်ခိတ်တာလူတွေရဲ့စော်ကားမော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်သိခံမယ် ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒုတိလောဟိဘဟုဇနောလောကလူအများစုကကိုချင်းတရားမကောင်းကြဘူးကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူတွေခြားတယ်မှာတိခဏ်ချင်းမှတပါတခြားလောက်ဆရာမရှိဘူးအော်ဤတိခဏ်နဲ့စစ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာဟာပန်းမွဲ့နဲ့ပေါက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့နဲ့ထုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို့ ရှေးခေတ်ကလေများနဲ့ပြစ်တယ်လှန်တို့လှန်ရှည်တွေနဲ့လှန်ပြစ်တယ်ကိုယ်စီကြားရောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုဆင်မြောင်ကြီးကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အတင်းရှေ့ကိုတိုးဝှေ့ပြီးတော့အောင်မွေးရအောင်တိုက်သွားတာမြတ်မသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါထင်ရှားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မင်းရဲ့ကြော်စွာတို့ဆိုရင်ဆင်းကိုအရက်တိုက်ပြီးချွန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ အတင်းရန်သူစစ်တပ်တဲကိုအတင်းထိုးဝင်တာစစ်ကြုံသွားတယ်နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေကမမိတာစစ်ကြုံသွားတယ်စစ်ကြုံသွားတဲ့အခါမှာစစ်ဦးကိုတော့သူကတွန့်တော့လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတူဦးတဲ့ဆိုတဲ့အခါရန်သူတွေကဝိုင်းနေသည်စစ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာသူပေါင်ကိုထိသွားတယ်တန်ရာတစ်ခုရသွားတယ် ရသွားတော့ဆင်ကန်းနေဆင်းပြီးတော့တောထဲမှာပုံးတာပေါ့အပုံးကလည်းဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုရင်ရှာလုံးတွေ့ဦးတဲ့တော်တဲ့နင်းပြီးတော့ရှာအတ္တမအပုံးကောင်းအဲ့ဒါကိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးရှာတဲ့ခါမှသူတွေ့တယ်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်18နှစ်သားအေးမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာဘဂိုးဟန္တဝတိတိုက်ပွဲမှာသူဟာအရှင်ဖန်ခံရရ ရှင်ဖန်ခံလဲရပြီမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်ကအမတမပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့တေရန်ပိတ်ခံလဲရတာပေါ့သူကမမချသည့်အတွက်ကြောင့်တေရန်ပိတ်ခံအကယ်၍သူမှန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအသက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသို့သောမင်းသားတွေဆိုတာမမနာအလွန်ကြီးတယ်သူစီမှာအញ្ញံခံရမှာတဲ့တေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအသေးခံတာ အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအခုလောကလူတွေဟာ ပြောကြရင်ပြောဆိုကြရင်ဆိုသူတို့စိတ်ထဲရာတွေလောက်ကြတာဖြစ်တိခဏ်ခြင်းမှတပါအခြားမရှိဘူးလို့အတိဝါကြံတိတိတ်ခိတ်တံဒုတိနောဟိဘုဇနောဆေမြောင်ကြီးလိုပဲငါတိခဏ်နေဘာပဲပြောပြောသူတို့ပြောတဲ့နောက်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့ မရင်ရိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သိခနဲ့ဆိုတာဟာခေါင်းထဲမှာမှတ်မထားတာမှတ်မထားဘူးကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ပဲလုပ်တယ်လောကလူတွေကကိုယ်အပြစ်ပြောခံလိုက်ရလို့ရှင်စိတ်တက်ကတမျိုးပြောင်းသွားတယ်ချီးမွမ်းလိုက်ရင်စိတ်ကတမျိုးကဲ့ရဲ့လိုက်ရင်စိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာကိုအလင်းကောင်းတဲ့မှာမထည့်ဘူးမရည်တွက်ဘူး လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသိခံခြင်းပဲသိခံခြင်းဆိုတာကိုယ်စိတ်မူလအခြေအနေကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တာစွန့်ရည်တတိတမျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္တီဆိုတာစွန့်ရည်တတိတမျိုးပဲဘာစွန့်ရည်တတိတုံးဆိုလို့ရှင်မြောက်ပြောလို့လေစိတ်တက်ကြွမသွားဘူး 6ပြောလို့လည်းကြောက်လန့်မသွားဘူးကဲ့ရဲ့လို့လည်းစိတ်မဆဲဘူးချီးမွမ်းလို့လည်းဝမ်းမသာဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးကိုယ်လုံးရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာစိတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမရှိအောင်ထိန်းနိုင်တာခန္တီလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ပြောင်းလဲမသွားတဲ့သဘောဆိုလို့တယ်ရသော်ဗျာကအတိဝါကြံတိတိခိတ်တံစော်ကားတဲ့စကားတွေကိုမသိခံနဲ့ ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလှုပ်တဲ့နာလှုပ်မယ်ဒီသဘောပဲအဲ့လိုဘဝမှာအစင်မပြေမှုဆိုတာတွေကိုသိခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေဆိုတာဟာဘဝဘေးဆိုတာဘဝဆိုတာအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ဘဝလည်းရှိတယ် ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့လေမျိုးစုံကြုံရတယ်ဥပမာမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောရွာတရွာကိုမွေးတယ်ဟုတ်ပြီတောရွာမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီတောရွာမှာလူဖြစ်မလို့ကျန်းကအရှိသေးတယ်ဒုတိယကဘာစီကြီးဖြစ်လာဒုတိယကဘာစီကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကဘာစီဖြစ်ပြီဆိုရင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရတွေကပျက်စီးလာ ပျက်စီးလာတော့မကောင်းတဲ့လူတွေကတောမီလောင်တောချောင်လက်ကမောင်းခတ်တယ်ဆိုတာတောကြောင်လူဟာတွေကအများကြီးပဲဒုက္ခပေးဖို့လူတွေဟာလူလူချင်းဒုက္ခပေးဖို့လူတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရဘူးငယ်ငယ်တည်းကပုံအေးရတာနော်ကိုယ်အိမ်မောကိုအေးရတာမဟုတ်ဘူးယမယံခါ နွားထားတဲ့ပင်မောစင်ပေါ်ပုံအေးရတယ်။ကောက်ယူထားတဲ့ပုံမှာပုံအေးရတယ်။လေကားနဲ့ထောင်တက်ထောင်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပုံအေးရတယ်။အဲ့တော့ကိုရီယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။မိဘတွေနဲ့ပုံချောင်းဆိုးခြင်းလို့လည်းမဆိုရဘူး။အတန်တိတ်ပြီးတော့လူကိုဖြောက်ပြီးတော့နေကြတာမထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာအေးရတယ်။ခြေခါမျိုးတွေရှိနောက်တစ်ခါကောင်းကင်ယံက လေရင်နေဘုံကျဲတယ်အဝေးကနေလှမ်းပစ်တယ်လှမ်းပစ်တဲ့အမြောက်ချီတွေဘာတွေလဲကြလာတတိုင်းတိုင်းတတိုင်းတိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာမိလောင်လို့ပါသွားတာတွေလည်းရှိတယ်မြို့ရဲရွာရဲရွာထဲမှာမနေရတဲ့အခါတော်ရဲထွက်ပြီးတော့လုံုံမဲ့ထင်တဲ့နေရာ ပုံရရတာတော်ရဲမှာမွေးမကြောက်ဖားမကြောက်အဲ့ဒီမှာတော်ရဲမှာပုံအိပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ် အဲ့ဒါတွေကိုကံလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကကာလဝိပတ္တိလို့ဆိုရင်ကုသကံရှိအောင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဩကတဆိုရတဲ့မဲ့ဝိပတ္တိတရား၄ပါးလို့ဆူတောင်းကြတမတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုတာ ပျက်စီးမှုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ကာလဝိပတ္တိခင်မကောင်းတာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ခင်မကောင်းဘူးစစ်ပြေးဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်တခြားသဘာဝပေးရနေခံနေရတယ်အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးတွေဥပမာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်စစ်မီး အတောက်ခံရတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကျဲလို့ကိုနေရာကိုမနေနိုင်ဘူးဘုံကျဲတဲ့ထဲသေးတဲ့လူသေးထွက်ပြေးတဲ့လူပြေးအဲ့ဒါလို့ကစင်ကလျာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကာလဝိပတ္တိအချိန်မှာကုသကံမကယ်နိုင်ဘူးကုသကံရှိလဲအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ကာလဝိပတ္တိဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသတွေကတောမိလောင်တော့တောကြောင်လက်ကမောင်းခတ်ဆွဲတယ်အကုသတွေကအကျိုးပေးလာတယ်အဲ့ကြမကောင်းတာတွေနဲ့ကြီးပဲတွေ့ရတယ် ချို့ကအဲ့လိုအခြေခေဆိုးကာလာဆိုကြီးမှာအသက်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အများကြီးပဲနော်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပတိဝိပတ္တိရုပ်စင်းပြည့်ယွင်းနေတယ်ရစီကန်းနေတယ်သုံးမုတ်ခြေတော့ကျိုးနေတယ်ဘဝမှာ မပြည့်မစုံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဥပတိဝိပတ္တိလို့သူဟာဘယင်းသားဖြစ်ပေမဲ့လို့မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေရင်မင်းမဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်လက်ကျိုးချီကျိုးဖြစ်နေလေသူ့ကိုဘယ်သူမှမင်းမမြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဥပတိဝိပတ္တိဘယင်းသားဖြစ်နေပြီမင်းတို့ကံတရားကဘယင်းဖြစ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်တော့ကုသကံလုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူးဥပတိဝိပတ္တိ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရဲ့ချိုးယွင်းပျက်စီးမှုအဲ့လိုဆိုရဂတိဝိပတိဆိုတာကြတော့မကောင်းတဲ့ဂတိကိုရောက်ဥပမာလောကမှာဖျားပွက်နေတယ်ဖျားပွက်နေတဲ့ချိန်မှာလူတယောက်ဟာဖျားဝေးဖျားနဲ့ဝေးတရားတဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်အသိဉာဏ်ဘယ်လိုပဲရှိရှိတရားသာမကြားရလို့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်သွား တရားဓုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာကရိဝိပတ္တိလို့ဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်ဘဝပြိတ္တာဘဝအတူတကယ်နာမရှိတဲ့နာချဖို့ရုပ်မရှိတဲ့အရုပ္ပပြမဘုံတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားပွင့်ပြီးတရားဟောနေတာသူ့အတွက်တော့ဘာမှအချိုးခံစားမှုမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဩကတထဲမှာပါတဲ့ရပ်ဖြစ်၈ပါးဆို ခတိဝိပတ္တိတွေဖြစ်တယ်ရပ်ပြည့်ရှင်ပါအရက်ဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာအခွင့်အရေးမသားတဲ့တရားဥမရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပယောဂဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပယောဂဆိုတာလုံလဝီရိယကိုပြောတာလုံလဝီရိယလှုပ်တင်ရဲ့တန်းနဲ့မလှုပ်ဘူးဆိုပါစို့ မိဘကလည်းပစ္စည်းတတ်နိုင်တယ်ကြောင်းကောင်းကောင်းလည်းထားတယ်စာကြိုးစားရကြိုးစားပြီးတော့မတင်ဘူးကြောင်းကြီးပဲလစ်နေတယ်ဆိုရလူကပွဲလည်းမရဘူးစာလည်းမတတ်ဘူးနော်ပယောကဝိပတ္တိလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယချုပ်ငဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေချုပ်ငဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပတ္တိ၄ပါးလို့ ဝိပဿနာတရား၄ပါးမှာလွတ်ခဲ့ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းနေတာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါတွေဟာကုသကံအကျိုးမပေးနိုင်မနဲ့အကုသကံဟာသာအကျိုးပေးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲ့တော့ဂတိဝိပတိဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဂတိမရောက်ဖို့ဥပရိဝိပတိဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယရုပ်စင်အင်္ဂါချိုးရင်မှုကာလဝိပတိဆိုတဲ့အချိန်စိုးနဲ့မကြုံရမှု အဲ့ဒါတွေကတော့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာတဘာဝကြသေးတယ်ပယောဂဝိပတ္တိဆိုတာတော့ကိုလုံးရမယ့်ဟာလောက်ကိုလုံးရမှာသူကဆူတောင်းနေရမယ့်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုရလာရင်ကြိုးစားအထောက်မှာလို့ဆိုလိုတယ်ဝိပတ္တိရှိတယ်လို့တမ္ပတ္တိကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ကြည့်ရမှာဝိပတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတမ္ပတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လဲလိုက်ရုံပဲကာလတမ္ပတ္တိအချိန်ကောင်းအခါကောင်းဂတိတမ္ပတ္တိဘဝကောင်း ဥပရိသမ္ပတိရုပ်စင်အင်္ဂါလှပတယ်နော်ရုပ်စင်အင်္ဂါလှပလို့ရှိရင်သူကကောင်းစားနိုင်တယ်ပေါ့ပယောဂသမ္ပတိကြိုးစားအထုတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းစားနိုင်အဲ့တော့သမ္ပတိတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်သမ္ပတိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်သူကအကုသိုလ်ကိုတားထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ် အဲ့တော့လောကမှာဘဝမှာအစဉ်ပြေမှု မပြေမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကံဟုမူလတန်ဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာ အရင်သာရှင်မန္တိဆရာတော်ကြီးကမကားတွေဘာမှရေးထားတာကံလို့ဟောတာဟာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပါတဲ့ဥစ္စာဘောကပညာရဖို့အတွက်ကြတာ ဒုဏဝိရိယနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အသိပညာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လူတယောက်ကြီးပွားဖို့ကြတော့ကံနဲ့ကြီးပဲမဆိုင်ဘူးတဲ့ပညာနဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်အောင်ဒါကြောင့်မို့ပညာသင်ကြရတယ်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့လုံးလို့ရှိရင်ဘဝမှာ ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာဒါမှန်ကန်သို့တော့ဘဝမှာ ခုနလိုအခြေအနေရရဘဝရဲ့အခြေအနေတွေကအမျိုးစုံပဲခေကောင်းတာရှိတယ်ခေမကောင်းတာရှိတယ်အနေထားကောင်းတာရှိတယ်အနေထားမကောင်းတာရှိတယ်ရုပ်အစဉ်ပြည့်ရွံ့တာရှိတယ်ရုပ်အစဉ်ပြည့်စုံတာရှိတယ်လုံလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတာရှိတယ်လုံလဝိရိယချိုးရွံ့တာရှိတယ်ဆိုတဲ့တပ္ပတိဝိပတိဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘဝမှာဖန်တီးနေတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ် တခြားဘာသာတွေတချို့ဘာသာတွေကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်ချားဆိုတဲ့အောက်မှာဝင်ပြီးတော့ရက်လိုက်ကြတာခြေနေကောင်းလဲဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်ချားပဲခြေနေမကောင်းလဲဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်ချားအသက်ရှင်လဲဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်ရှိတယ်တည်သွားရင်လဲဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတယ် ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမမှာတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးမဖြေရှင်းဘူးကံနဲ့တပ္ပတိဝိပ္ပတိဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သာဖြေရှင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီး လူတွေလုံးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ကျင့်တတ်เสียအောင်ကောင်းတာဘာတော့ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ဖန်တီးတာကို ခန်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဟာရှင်းတတ်ဆရာတော့မကောင်းကိုအားကိုကိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကို လုံးလို့ရတယ်ဆိုတာရှင်းတတ်တယ်ဂရိခေတ်မှာဘာသာတရားတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီး free thinker ဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြတာရှယ်လေအဲကိုဘဝကိုဖန်တီးတာပဲတခါကလေးလူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူပြောတယ်သူက free thinker အေးဟုတ်တယ်ပရိသင်္ကာဆိုတာမင်းဒါဟာဘုရားဘာသာဟာလည်းပရိသင်္ကာပဲပေါ့ဘာလဲကဆက်ဆက်တွေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ကိုမလို့ရင်မရဘူးကိုကိုနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်တခြားအဟံဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဟာလည်းပဲလှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တာနဲ့မလှုပ်သိမ့်မလှုပ်ထိုက်တာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာကျန်တာကိုလို့အမှားတွေရှိပဲကုန် အဲ့တော့ free thinker ဆိုတာတကယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတွေဟာ free thinker တွေပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် God ဆိုတဲ့ creator ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝကို တွေးတောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အတိကိုယ်လုံလဝိရိယနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကို ရှုထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဖန်တီးကြတာဖြစ်လို့ free thinker လို့ဒီလိုပြောနော် free thinker တကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့တွေးခေါ်တယ်တချို့ကတော့ free ဆိုတာကိုတမျိုးအထိပ်ပဲယူကောင်းယူလိုက်မယ်ကိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်ပြောချင်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာ free လို့ထင်တယ်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်ပြောချင်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာဟာတော့အနည်းရရှိတယ်ပေါ့လှုပ်တဲ့နာလှုပ်မှ ပြောသင့်တာပြောမှလုပ်သင့်တယ်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အကို တွေးတော့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကိုသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထိအောင်မသိဘူး free ဆိုတာတော့အယူပဲပေါ့ကောင်းတာဆိုတာကို မသိတော့ဘူးတော့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူကတော့ crazy ပဲเนาะအယူဘွားရောက်သွားရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တာပဲလေ ယူသွားပြီဆိုရင်တော့လှုပ်တင်တာလည်းမသိဘူးမလှုပ်တင်တာလည်းမသိဘူး तू လှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်မပြောချင်တာပဲပြောမယ်အဲ့ဒါကြတော့စိတ်လွတ်သွားတဲ့ free မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာတွေရဲ့တခြားပြောဆိုမှုတွေအကန့်အသတ်တွေအနှောင်ဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုကြီးပွားဖို့ရာအတွက်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်တော့ မှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တွေးခေါ်ပဲလို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီဘဝအခြေအနေဤအစင်မပြေမှုများဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်မှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လောကလူတွေဟာကိုကအကောင်းလုပ်တယ် သို့တော့မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေကိုကမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်သို့တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေခဏခေတ်မှလည်းပဲလူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီလူကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ မကောင်းတာတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်ဟာဒီလူကတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူကကောင်းစားခြင်းကောင်းစားနေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာဘဝအခြေအနေတစ်ခုရဲ့အဆင်မပြေမှုများတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ရှင်းပြလဲဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဖို့ပါပောပိပတ္တိပါပံပါပောပိပတ္တိဗတ္တရံအေးမကောင်းတဲ့လူကလည်းတစ်ခါတစ်ခါအကောင်းတွေ့နေတတ်တယ်ပါပောပိလူယုံပါပင် ဖြစ်ပါစေ ပတ္တတိဗတ္ထရာအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဘယ်ခံမျိုးတော့ဆိုရင်ယာဝပပနပစ္စတိသူ့ရဲ့ဆိုးွားတဲ့လောက်ရတဲ့ည်အကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်တဲ့အရာခသိဟာသူကဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလို့ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငရုတ်သီးတာအခုစားအခုဆက်တယ်ကံကြတော့အခုရေတွင်တူးရင် အခုရေကြီးတောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ တစ်ပင်ကအခုဆိုင်အခုသီးမှမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲမယုတ်သီးလို့အခုလို့အခုဆက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရပါဘူးနော်ငရုတ်သီးကတော့အခုစားအခုစားမှသိချတယ်စက်တဲ့ငရုတ်သီးပေါ့အဲ့ဒီမှာယာဝပပနပစ္စတိအစိုးတရားတွေကအကျိုးကို မထုတ်လို့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပါပေါ်ပြီး ဆိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင် ဖြစ်ပါစေပတ္တတိဗတ္တရာအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဒါလောကသဘာဝရဲ့အစင်မပြေမှုမကောင်းတဲ့လူကလည်းအကောင်းတွေကိုတွေ့နေတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့လူဟာအကောင်းနဲ့တွေ့တုံးဆိုသူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကအကျိုးမပေါ်သေးဘူးယင်းနှမြုံနှံထားတော့မှရှိသေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်မထွက်လာသေးဘူးအခုလောက်တဲ့လောက်ရက်တွေကမထွက်လာသေးဘူး တစ်ချိန်တုန်းကလှုပ်ထားတဲ့အကောင်းတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းတရားတွေအတွက်သူခံစားနေရတယ်သို့သော အခုလုံးရက်အတွက်သူကအကျိုးမရောက်သေးဘူးအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဒါကြောင့်ကောင်းစားနေတယ်သူဆိုလို့တယ်ယတာစပစ္စတိပပံအေးသူလှုပ်တဲ့မကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့ အထပါပေါ်ပါပါဠိပတ္တိအဲ့ကြရင်တော့ဆိုတွေ့ပြီအကျိုးသက်ရောက်လာပြီဆိုဆိုတွေ့ပြီဥပမာမဲ့ချိုအေးနေတဲ့အရက်ထဲမှာစိတ်လေးခတ်ထားတယ်သို့တော့စိတ်ခတ်ထားမှမသိလို့အရက်ချုံလေးကိုတောက်တယ်ကောင်းတယ် တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ချိုးတယ်အေးတယ်မှုေးတယ်ပေါ့သို့တော့အစိတ်ကတဲ့အကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျဒုက္ခဖြစ်လာအစိတ်ကမသိနေဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းနေသေးတယ်အကုသိုလ်မှုဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့သူကောင်းစားနေအောင်မှာပဲအကျိုးသက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအဆိုးတွေးပြီ သူတို့ဆိုတယ်ထို့တူပဲဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေအပါတွေတုံးဆိုဘတ်တရောပိပတ္တိပပံလူတော်လူကောင်းကလည်းအဆိုးတွေ့ခြင်းတွေ့နေတယ်တဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မကောင်းစားအဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်ကြုံနေတတ်တယ်တဲ့ဘယ်ခါတော့ဆိုယာဝဗတ္ထရဏနပစ္စတိသူလုပ်တဲ့အကောင်းတွေဟာအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်သူလည်း တခဏတာအတွင်းမှာတော့အဆိုးနဲ့တွေ့နေဥမှာပဲယတာစပစ္စတိဗဒ္ဒရံအေးအကောင်းတွေကအကျိုးထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့အထဗဒ္ဒရောဗဒ္ဒရာနိပတ္တိကောင်းတဲ့လူဟာကောင်းကျိုးတွေကိုရတော့မှာပါကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါလို့သူဆိုတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရား ဘဝအခြေအနေတွေရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဟာအခိုက်အတန့်အပြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ရှိတယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်ရှိတာတုံးဆိုရင် ကောင်းတဲ့လောရကအကျိုးမပေးသေးလို့မကောင်းတဲ့လောရကအကျိုးမပေးသေးလို့အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ဤမြုံနယ်မှုတွေကအကျိုးမပေါ်သေးလို့ခိုက်တန်လေးမှာအကြက်တဲတွေကြုံတတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောမျိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ် အဲ့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်ဆင်ញင်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရတော့ဆိုစေရဝံကျောင်းတကာကြီးအနာရဘိန်တထေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာ။စေရဝံကျောင်းတကာကြီးကတာဝတိမျိုးကသူမနတထေးရဲ့သားပဲ။မိဘကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်။ ပိဋကတ်စာပေမှာရှာတွေးမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာညီကိုနှစ်ယောက်လို့ပြောအောင်သူထတ္တနဲ့သူဖုတိအနာရဘိန်ရဲ့နာမည်ကသူထတ္တသူ့ရဲ့ညီကသူဖုတိသူထတ္တနဲ့သူဖုတိဆိုပြီးတော့တထေသားနှစ်ယောက်သူထတ္တဆိုတာငယ်စဉ်ကတည်းကအလှူတန်းဝါသနာပါတယ်ဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူစိတ်ရင်းစေတနာရင်းကွာ လူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ကူညီတာပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကစီးပွားဥစ္စာကိုလည်းစူးစမ်းရှာတယ်ဘလို့စီးပွားလုပ်တာတော့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဆိုရင်မွေးပျိုးရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်စိုက်ပျိုးတယ်အဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဘဘွားကလေးကသူကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ကိုရောင်းကိုဝယ်ထွက်တယ် ရာဇဂိုဘက်ကိုသွားပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေတဲကနေပြီးတော့တာဝတိမြို့မှာဆင်းရဲသားတွေကိုထမင်းကျွေးမွေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနာထပိဏိကအနာထဆိုတာအာကိုရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပိဏိကဆိုတာအစားအစာကျွေးမွေးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နေ့စဉ်သူကချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာသမျှလူတွေကိုကျွေးမွေး ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသူလုပ်တယ်ရာဇဂျုံမြို့သွားရင်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားဆုံမိသွားတယ်ရာဇဂျုံတထေးနဲ့သူတည်းကအမတန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ရာဇဂျုံတထေးရဲ့နှမနဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ရာဇဂျုံတထေးကလည်းသူ့နှမနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အပြန်အလှန်သမီးရောက်ဖတ်တော်ကြတယ်သူတို့ရင်းနှီးမှုအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ ရာဇဂျုတတိအိမ်ရောက်တဲ့အခိုင်မှာဖះပွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမျိုးကြွဖို့ပင့်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်45ယုဇနာကွာဝေးတဲ့ရာဇဂျုမျိုးကနေပြီးတော့ မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တာဝတိမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်စေတဥယျင်ကြီးကိုအတဗျာထင်းကားတွေကိုအစွန်ချင်းထိပြီးတော့ခင်းပြီးတော့စေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျင်ကိုဝဲတယ်စေတမင်းသားကမယောင်းကျင်လို့ဒီဈေးကိုပြောလိုက်တာသို့တော့စေတမင်းသားဟာတရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့မိမသစ္စာ လူမဂတိဆိုတဲ့အတိုင်း ဂတိတိရတဲ့သူတို့ခေတ်ကသူပြောလိုက်တာကစေရွန်ဥယျာဉ်ကြီးကိုရောက်မရောက်မလားလို့သွားပေးတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားပြောလိုက်တာရွှေတင်ကားတွေပြည့်ခင်းရင်တော့ရောက်မယ်ဆိုစကားပြောလိုက်တာနော်ရွှေတင်ကားတွေခင်းပြီးဝယ်ရင်ရောက်မှာပါမဝယ်နိုင်ဘူးလို့သူကထင်ပြီးပြောလိုက်တာခိုးလူကတကယ်ခင်းတော့တာရွှေတင်ကားတွေကိုအစွန်းချင်းထိပြီးတော့ခင်းလိုက်တာ ရွှေချင်း58ကလေးကုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ဟိုကမျက်လုံးပြူလာပြီရောင်းလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာရောင်းလိုက်တယ်78ကလေးကုံသွားတယ်အကြောင်းဆောက်တယ်78ကလေးကုံတယ်အကြောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်78ကလေးကုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုငွေကြေးတနမြောင်များစွာဥစ္စာတွေကိုစွန့်လုပ်ပြီးတော့ နာရဝိတထေကြီးဟာရဲရဲရောရောနဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစေတော်เจ้าမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို၃ခေါက်เจ้าရောက်တယ်မနေ့သွားရင်မနေ့အစားစားတွေနေသွားတဲ့အခါမှာအဖျော်ရမကားညနေမှာဆိုရင်အဖျော်ရမကားပန်းနံသာစသည်ယူပြီးတော့သွားဘယ်တော့မှလက်ချီချင်းနေမသွားဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်း တန်ဃာတွေဒီမဲနဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းက900နော်ရှားကုကတ္ထ900အဲ့လိုတန်ဃာပေါင်းမြောက်များစွာကိုအိမ်မှာဆွမ်းကတ်လေးရှိတယ်အဲ့လိုတရားတရားအလွန်ကောင်းပြီးတော့စီဘဥစ္စာ ရှားတယ်စီဘဥစ္စာလည်းရှားတယ်ရသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒါနကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားစားပြုတယ် သူကအလှူဒန်းအလွန်ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာလှူတယ်ဆိုတာလည်းပဲမကုံမဟုတ်ဘူးလေကုံတာပေါ့လှူတာဟာလှူခြင်းကြောင့်လဲသူကကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ပစ္စည်းတော့ကုံတယ်ပေါ့သို့တော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါဆိုရှိလား စီဝါရေးအဆင်မပြေတာဘာဖြစ်လာတော့16ကလေးကျွေးချထားတာတွေကမရအောင်တောင်းလို့မရအောင်ကျွေးဆုံးအဲကျွေးတွေပြန်မရအောင်ပြန်မရတဲ့အခါကျသူငွေကြေးလက်ပတ်မှုကခဲရင်သွားတယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတယ်လို့ဖြစ်ရအစိရဝတီမြေကြီးကရေးတိုင်စားတဲ့အခါမြေကဘာဘေးမှာတွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့ ရှေးခေတ်ကတော့ဘန်စနစ်လည်းရှိတာမဟုတ်တော့မြေကြီးတဲ့ပဲမြုပ်တာအဲသူမြေကြီးတဲ့မြုပ်တဲ့နေရာကဘာပြုတ်လို့သူစုပ်မြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကပါသွားတယ်ကဘာပြုတ်တဲ့ထက်ပါသွားလို့၁၈ကလေးလောက်ကအရှုံးပေါ်သွားတယ်ကျွေးပြန်မရတာ၁၈ကလေးပါသွားတာ၁၈ကလေးဆိုသူကစီးပွားရေးကြက်တဲသွားတယ် ကြက်တဲသွားတော့တန်ဃာတွေကိုတော့သူစ조사လှူတယ်သို့တော့စားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့ကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒေးစင်ထမင်းကျွေးဖို့ကြတော့ဆန်ကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးစကွဲကိုဝယ်ပြီးတော့ချက်ရတယ်စကွဲထမင်းကိုကျွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားစီအဲ့ဒီလိုအချိန်နေကြုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားက ဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်အိမ်မှာအလှလှနိုင်သေးရလားလို့စီဝါရေးချင်းနေမေးတော့တပည့်တော်လှတော့လှပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်တိုင်းမကြဘူးစကွဲထမင်းမယ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုရသော်ဗျာကစိတ်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ထားတတ်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဝေလာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဝေလာမတုတ်တံကိုဟောတယ်ကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေများများ ဖြစ်စေနေပါတာပဲဖြစ်စေလှူတဲ့အခါမှာစိတ်စေရနာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောပြီးတော့ဝေလာမတုတ်တံကိုဟောတယ်ငါဟာဝေလာမပုံနာဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါအလှူကိုလာရောက်ပြီးတော့စားသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တရဏဂုံတည်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးတဲ့ငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာငါလှူခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုဟာတထေးကြီးလှူရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအမတမကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရား အားပေးစကားဟောကြားတယ်ဝိလမတုတ်ကိုဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်သင့်သူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာ ဘာနဲ့ကြုံရပြန်တော့ဆိုတထေးကြီးအိမ်မှာစတုထမြောက်တကားမုတ်မှာစောင့်နေတဲ့စောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီမှာနေရာရထားတဲ့နတ်ပေါ့နော်ဘုံမစိုးနတ်ပေါ့လူတွေနေတဲ့အိမ်တွေမှာလည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြတာကိုနဲ့ပတ်သက်ရောက်ရှိနေတာကိုဆောင်တာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ရှိနေရင်အိမ်ဆောင်တာပေါ့ သူတို့ဘယ်သူကမှဂျူတီချတာတော့မဟုတ်ဘူးစောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောပေမဲ့လို့နော်သူတို့စောင့်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလာဖြစ်တယ်လို့ပဲအောင်မိပေါ့ကိုအိမ်နေမှာအိမ်မြောင်နေပါတယ်လာမနေကြဘူးလားနေတာပဲအိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ဆွဲကောင်းနေတာသူရောက်ရင်ရောက်လာတာပဲလေ အဲ့ဒါလိုပဲမမြင်ရတဲ့တရားတွေလည်းပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့လည်းသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ရောက်လာကြတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေကြအနာရိသတိကြီးအိမ်မှာသူဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့နတ်ကသူလည်းသားရိသမီးတွေနဲ့ပဲလူတွေလိုပဲသားငယ်သမီးငယ်တွေနဲ့အဲ့ဒီတကားမုတ်မှာသူနေเสียပုံမိမ့်မှနဲ့သူနေတယ်လို့ဆိုတယ် အဲ့ဒီနာရဝေတတိကြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူကဒီအချိန်တော့ဒါသူပြောလို့ရမယ့်အချိန်ပဲနာရဝေတတိကြီးအိမ်ကိုတန်ဃာတွေကြွကြွလာတဲ့အခါမှာသူကသူ့နေရာသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းဆင်းပြေးနေရတယ်တိရရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့နေရာသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းဆင်းပြီးတော့ပြေးရတယ်အဲ့ဒါကိုသူမလုပ်ချင်ဘူး စိတ်ပြက်တယ်အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရနေကောင်းခြင်းမနေရဖြစ်တယ်လာပြန်ပြီတကြတစ်ပါးကြွားလာဆင်းပေးရဗျအဲ့ဒါမလုံးချင်သူစိတ်ပြက်တယ်နာရဝိတ္တိကြီးကိုလည်းပြောမှသူမပြောရဲဘူးနာရဝိတ္တိကြီးဆင်းရဲသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကဒါအကွက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးညတကောင်ကျော်နာရဝိတ္တိကြီးအိပ်ရပဲကိုကိုရောင်ကိုဝါနဲ့ရောက်လာတယ် ကိုရင်ပြတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကအရှိန်ဝါရှိတယ်ပေါ့ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့တကားဆောင်စရုထတကားမုံမှာဆောင်တဲ့နတ်ပါဘာကိစ္စလာတာလဲဆိုတထေးကြီးကိုဩဝါဒပေးမလို့လာတာတဲ့ကဲပါဩဝါဒတော့ပြောအောင်လို့ဆိုတထေးကြီးကူကတဲ့လှူလွန်အားကြီးလို့ဆင်းရဲသွားပြီမို့လားတဲ့ကျောင်းဆောင်တုန်းကလည်း၁၈ကလေးကုန်းတယ် မြေဝယ်တာလည်း18ကလေးကုန်တယ်ကျောင်းလူပူဇော်ပွဲကြီးကလည်း18ကလေးကုန်တယ်အဲ့ဒီလိုဂရေပေါင်းမြောက်များစွာသုံးချပြီးတော့အခုလည်းပဲလှူလိုက်တန်းလိုက်လုံနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားဥစ္စာတွေရောပါပြီးတော့ဆင်းရဲလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အလှူတန်းကိုလျှော့ပါစီးပွားရေးကိုကြိုးစားလုပ်ပါအလှူတန်းကိုလျှော့ပါဆိုပြီး ပြောတော့နာရဝိတထေကအော်ဒါမင်းရဲ့ဩဝါဒလားဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့နတ်မျိုးတွေရာထောင်မကငါလာပြောလဲငါကငါပစ္စည်းငါလှူတာငါလုံးဝမမှုဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကိုအလှငါရဲ့အလှပွဲကိုစောစောကားကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှပြက်အောင်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင် မင်းငါအိမ်မှာမနေနဲ့ထွက်သွားလိုက်ခုခေတ်ကျတော့အရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါလို့ဟိုကနတ်တောင်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်နော်နတ်တောင်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့သူအိမ်မနေနဲ့ဆိုတော့ပိုင်းဆိုင်တာသူပိုင်းတာ哦အဲသူလည်းပိုင်းဆိုင်နဲ့နယ်မြေတယ်မနေနဲ့ဆိုတော့မနေရတော့ ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသားရိသမီးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုနားလည်းနေကြမရှိဒီနားလည်းနေကြပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေအောင်သူတို့လောကမှာလည်းလူပြည်မှာလိုပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတပြည့်ဟာမကြည့်နဲ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီเจ้าနဲ့ကခွေးတွေချိသူတို့ကလည်းသူတို့ပဲလိုင်းဟောင်းတယ်လေသူကလည်းသူ့နယ်လေးတွေနဲ့သူသတ်မှတ်နေကြတာသူတို့ဘယ်သူမှပိုင်စားပေးတာမဟုတ်ဘူး ကြောင်းလေကတ်နေကြတာချင်းတူတူပဲအမေအရှိချမ်းကကောင်ကနောက်ချမ်းကကောင်လာရင်မောင်းထုတ်တယ်အနောက်ချမ်းကကောင်လည်းအရှိချမ်းကောင်မောင်းထုတ်တောင်ချမ်းကကောင်လည်းမောင်းထုတ်အဲ့ဒါအော်ထုတ်တာပဲမောင်းထုတ်တာသူ့နေရာနဲ့သူပိုင်ဆိုးနေကြတာအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေတောင်အဲ့လိုပိုင်ဆိုးတယ်ဆိုဘုံကံရှိတဲ့နတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူ့ဟာနဲ့သူပိုင်တာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေကြမရှိတဲ့အခါကျတော့ မျိုးဆောင်နှက်စီသွားချင်းကတ်တယ်မျိုးဆောင်နှက်စီသွားချင်းကတ်တော့မျိုးဆောင်နှက်ကမင်းလှုပ်တာလွန်တယ်တဲ့ငါလည်းမပြောရဲဘူးတဲ့ဆိုတော့နမင်းကြီး၄ပါးစိတ်သွားနမင်းကြီး၄ပါးလည်းမင်းလှုပ်ထတာလွန်လွန်တယ်ငါလည်းမပြောရဲဘူးတရားမင်းကြီးသွားပြောတော့တရားမင်းကြီးကလည်းငါလည်းပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါအကြံတစ်ခုတော့ပေးမယ်အဲ့တထေးကြီးမှာဆုံးနေတဲ့ ငွေကြေး78ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတထေးကြီးရဲ့လူယုံတော်ဗန္နာဒိန်အသွင်ယူပြီးတော့ဆုံးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ပြန်တောင်းတယ်မင်းအဲ့ရွှေတွေငွေတွေရအောင်ပြန်လုပ်တယ်သူသူဆုံးနေတဲ့78ကလေးကိုပြန်ရအောင်လုပ်ရေထဲမှာမျောပါသွားတဲ့သူမြုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေနဲ့မင်းအစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြန်ရအောင်ကုန်လုံးတဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့78ကလေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်မဲ့78ကလေးကိုလည်းပဲမင်းရအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဏ္ဍာကိုယ်တော်နေတယ်ထည့်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုထည့်ပေးပြီးတော့သူဟာမိုက်မဲမိလို့အပြစ်ဒဏ်ကိုထမ်းရပြီးပါပြီသူမှားမိတာကိုသိခံခွင့်လွတ်ပါ နေပြရစေပါလို့တော့ခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကြည်အေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော် တော့ကြည်ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကဆုံးနေတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးရအောင်လုပ်တယ်ရေထဲပါသွားတဲ့ကဘာပြိုတဲ့ထဲပါသွားတာတွေကိုလည်းသူ့အစွမ်းတကူနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုတော်နဲ့ထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါပိုင်ရှင်မဲ့တွေဆက်ရှိကလေးကိုလည်းယူပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တထေးကြီးကပြန်ပြီးတော့ကိုတော်လေးရတနာတိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီနေညမှာသွားပြီးတော့တထေးကြီးစီသွား ခွင့်ပန်းတယ်ခွင့်တောင်းတယ်ပေါ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါလို့အဲ့ဒီမှာတန်လဲထမ်းပြီးပြီသူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါဆိုတထေကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်လျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခုနဟာကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်နော် ပါဘောပိပတ္တိဗတ္ထရံယာဝပပနာပစ္စတိယရာစပစ္စတိပပံအထပါဘောပပလိပတ္တိမကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာတွေကမကောင်းတဲ့လူပင်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းတွေ့နေတတ်သေးတယ်တဲ့မကောင်းတာတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ် ပတ္ထောပိပတ္တိပပံယာဝပတ္ထရဏပိစတိယရာစပိစတိပတ္ထရအထပတ္ထောပတ္ထရဏိပတ္တိလူတော်လူကောင်းတွေဟာလည်းတစ်ခါတည်းအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင် အကောင်းကအကျိုးမပေးသေးရင်အဆိုးတွေ့နေတတ်သေးတယ်ဘဝဆိုတာအချစ်စင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီအဆုံးမတရားအချုပ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေကရှောင်ကျဉ်ဖို့ ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခိုက်အတန့်မှာမကောင်းတာတွေ့ပေမဲ့သူရေရှည်ကြတော့ကောင်းတာတွေ့မှာပါမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ရေရှည်ကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားရမှာပါဆိုတဲ့ကမ္မနိယမသဘောတရားကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဟာလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝအခြေအနေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာ မိမိတို့တတိတို့ဒေါနဝိရိယတို့သိပညာတို့နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုအောင်ဤသိခံခြင်းကြောဖြတ်ခြင်းဖြစ်လာလေဖြည့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝအခြေအနေရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း